seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão na arado não volta atrás. Vambora! Oh! Santa euforia, mudança de alegria, o povo cada festa, todo dia. Seu sangue, sua luz, sua graça, sua cruz. Quem põe a mão na hora do nome. Queridão, eu quero que você dê o maior salto. já está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de Se você não consegue pular, mas vem nas palmas comigo é assim, ó. todo dia. Seu sangue, sua luz, sua graça, sua cruz. Quem põe a mão na arada, decola despertar. Não dá. Tá que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar.